Santana. <laughs> Yo. Ela gosta quando toma. Curte minhas rimas de amor e sacanagem. Ela gosta quando toma. Cê jogando pra mim nesse boss, né, minha? all night, all night meu tipo de artist entra na lista biscoli Sabe do risco que assumi vivendo essa vida ilícita Deslizando sua pele marrom O trama nas brisas no som Ela pede coloca tudo Vem bagunça meu mundo Deslizando sua pele marrom Essa trança vai virar um som Sabe que eu boto tudo Gato bem-vindo meu mundo yeah. curte sentar Ainda são três AM e a lua Pouca luz resumo Fudendo na jacuzzi Lindo seu copo nu Eclipse e meia lua Pouca luz resumo Ela gosta quando toma Curte minhas rimas de amor e sacanagem Ela gosta quando toma Cê jogando pra mim nesse boss, né mirar Depois do baile vamos ter mais tarde